kabiri reka noneho mbaze babwire mhm. ibi mbivuze mhm. mutesi agira icyo asubiza na visite umugabo we rusagara yambwiye ngo bwira abo banyamakuru namwe mwumvire ku mugore ndamubaza ntese rusaga wowe na mutesi mwashingiwe nande mwarishingiye cyangwa mesaje ndazifite namubwiye ngo mhm. yakaba yari sheri wawe oya na mutesi yarambwiye ngo nta sheri afite nkafite umugabo noneho rusasa apotere yongwe reka reka reka tugarura poso yongwe ndasaba poso yongwe azaze naza umunyamakuru wese uzamuhostinga azamubaze niba mutese afite umugabo yubatse niba tubatse aho niho aho niho nisabiye umubyeyi aposo yongwe kubera icyo ubona icyo kibazo cyabazwa yongwe impamvu nyibaza eh. tuzi ko mutesi yadivoroshe n'umugabo wa mbere adivorusa n'uwa kabiri uwa gatatu rero ubu ntabwo tumuzi kandi yitwa pasitori bitizi muzagere mushakire umupasiteri mu miduha witwa ndahimana claude profete claude niwe mushumba wa uyu munsi mumumbarize niba yarashyingiye mutesi kuko umugabo we rusagara yambwiye ngo ariko abantu bamvugira umugore umugore wanjye bamushaka iki ariko yambaye impeta y'umugabo yambaye impeta y'umugabo hmm? Hmm? Eh, wayibonye mesaje ho eh? wayibonye <laughs> so eh. noneho rero reka babwire ariko buretse mu isoko twaciye amazimwe izo mesaje koko tukabona nimba ari byo niba ari igihe muza hano muri social media mukimajina ibintu reka tubyihorere mbabwiye ku marangi njye nari nabonye tuzisome oya mbabara mbabara mbabara reka tuzisome za mesaje tuzisome reka dusome nka mesaje reka dusome imwe noneho reka ko ari ahantu handitse byibuze umugore ikibazo mu minsi yashize ko ari ahantu handitse umugore bivugwa ko mutesi ari hanze mhm. nahamagaye rusagara umugabo we kuri watsapu koro ngihamagara rusagara kuri watsapu koro imidiyatiri watsapu ikiriho mutesi aransubiza ngo pasita korode ngo yesi ashimwe ngo rusagara ribize muhe voyisi noti cyangwa umwandikire bisanzwe aho ni ryari muri cya gihe yavuga ko yagiye bisobanuye ko eh, eh. mu rusagara ari mu rwanda cyangwa umutesi ari mu hagati niba rusagara atari ari mu rwanda rero ubwo wenda mutesi hari aho bahuriye na rusagara abakunzi bacu babana natwe umunsi ku munsi reka twongere tubasubize tubahe ikaze tubifurize amahoro y'imana aho muherereye hose reka twizere ko mumeze neza cyane niba ufunguye kino kiganiro ukanda kuri subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane kamera zirahangangiye kuzibara byananiye ariko imbere yacu turi kumwe na pasiteri claude niyo nzima imana ifite piyesi wambaye neza asante sana eh. <laughs> ariko uburyo uri kumwenyuramo imana irambwiye ngo imana irambwiye ngo uzimikwaho amavuta <laughs> ariko imana ifite piyesi nta piyesi ndabona ampaye mm, mbivugiye kuri kamera usengera abandi habaye hari piyesi rwo ariko muri mujye musobanura piyesi abantu bazagira ngo ni piyesi zo kumuhima muhima mu na mugasyata mm. <laughs> piyesi mm. ni umuntu washatse umugore divorce ikatutumba atabishakaga mhm. imana ikamwongera piyesi y'urushako rwa kabiri ni umugore washatse umugabo birapfa birahirima imana imuha piyesi y'umugabo PS yaba imodoka utari ufite imodoka imana ikaguha imodoka iyo ni PS PS yaba inzu warageze muri kigali cyangwa uri muri amerika cyangwa uri canada ku isi yose ariho hose n'akazi ni PS iyo udafite wari ufite akazi kagapfa bakagasesa imana ikaguha kandi iyo ni PS ushobora kuba warabyaye umwana agapfa buriya nka kera ikiranuka buriya imana yamuhaye PS y'urubyaro iyo hmm. eh, yitwa piyesi bivuga ngo ibyiringiro bye uwa mbere yarapfuye uwa kabiri arapfa ariko biriya avuga neza yobu cumi na kane karindwi ngo haracyari ibyiringiro y'uko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka rero buri haze cyera kiranuka nawe cyarashibutse hmm. piyesi muri andi magambo piyesi vitari warambagije umukobwa wa mbere ubona ntibivamo imana iguha piyesi ya kabiri bihita bivamo hmm. muri adeperu urabona ko wakoze ubukwe bwiza piyesi ni nka yayindi samu gakira afite <laughs> eh. ntashatse gutangariza hano iri mahanga ariko samu mbivuge <laughs> ubwo samu ntabwo umusenyeye urugo amitura <laughs> pasa turakwakiriye murakoze cyane ariko si ubwa mbere sino kamera zigutunze oya si ubwa eh ariko reka ndebe mm. si ubwa mbere eh, ibi mbiheruka ku bwa prince kid muntunze kamera turi inyamirambo eh, ku rukiko eh, <laughs> mm, niho mbiheruka mwese mwese ndabasuhuje rero mm. ndavuga izo mbasha kumenya ah, harimo hoke mu izina rya yesu sawa ari kumwe samu gakire bitariho nkunda ijwi ryawe <laughs> kuri kw'imana mamayi we nanjye yayampaye uyu munsi rero yayampaye dore ngaya kubera ko nari ariko mwebwe si ituro muhabwa tugure fanta ni fanta muhabwa umugisha mwebwe ntimuraba ituro rihabwa umutambyi eh. eh. ya pastor turakwakiye rero muri iki kiganiro amen amen ndabona urimo uraseka nk'umuntu uherutse kuva ku mubyeyi ah, yaba yarakojeho ibiganza akagusiga amavuta ejo mfitanye ikiganiro na poso na dogiteri antoine rutayisire hmm. ejo uri tayari ejo duhurire mu giporoso hariya ejo ndapfukama asige andambike y'ibiganza ejo dogiteri kanoni antoine rutayisire ejo hmm. kujya ku mushumba kujya ku mubyeyi nkuriya hmm. ah, birakora iki kuri claude umaze iminsi mu ntambara nyinshi oya reka mva no mu ntambara eh. buriya rero tujya tuvuga ibintu tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi uriya afite egisipiriyensi cyangwa se inararibonye mu bintu byinshi icya mbere uriya ni dogiteri muri teoloji no muri bindi bindi afite uriya yize adimisireshoni mu buryo butandukanye hmm. ikindi ni dogiteri furu hanyuma ikindi buriya niwe uyoboye ya kaminuza y'Imasaka ya teoloji ya yindi ba pasiteri bose barimo barigamo Eh, iriya iraka uriya rero niwe muyobozi ushinzwe gutanga amasomo bye icya kabiri uriya mwibuke ko yayoboye rwanda ashima imana irimo perezida wa repubulika abayobozi b'igihugu bose perezida wa repubulika yicaye hariya hanyuma pasiteri Antoine Rutayisire niwe wayoboye rwanda ashima imana imyaka igeze ku munani yose hanyuma uyu munsi rero uriya wicaranye nawe uba wicaye mu cyubahiro cy'imana cyo mu cy'igihugu ni icy'imana kuko afite inararibonye uri arasobanutse uriya umutandukanye nabo tubona muri social media benshi batandukanye mm. Mm. uriya aremewe rutayisire kujya guhuranira rutayisire mm. ni impamvu zo kugira ngo icyo cyubahiro uzaba wicayemo kikugaragareho ni impamvu yo kugira ngo wihane ah, cyangwa ni impamvu yo kongererwa amavuta eh. kugira ngo eh. umurimo ukomeze ugende neza iravuga ngo umunyarwanda yaravuze ngo uticaranye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze kwicarana na dogiteri kanoni rutayisire rero mba nicaranye n'ubwenge uriya ni umwanditsi w'ibitabo mbese mbashyize ibitabo mu mutima wanjye ko hari amagambo ashobora kumbwira ahindura ubuzima bwanjye hmm. hari isengesho agomba kunsabira umugisha uriya ni umubyeyi ni umuhesha w'umugisha kuko gihe urabona uyu munsi wa none nta piyesi mfite nta mugore mfite mu yandi magambo kugira ngo abantu babyumve so urumva rero uriya nzaba <laughs> uriya nzaba ngiye kumubaza ngo mubyeyi <laughs> naradivorosheje ese hari amahirwe ya kabiri ko wazansezeranya yarabikwemereye mu kiganiro twakoranye eh, aha yigeze kubinyemerera ubu rero ejo ni umunsi wo kugenda nitwaje n'ituro ry'umushumba sadaka ya nabi eh, mm. kandi samu gake tuzajyana imemburo tuzajyana n'impanuro mm. eh, ni mwe batatumisemo hano <laughs> ikiranuka kiranuka kiranuka tuzayibibwirira hano <laughs> <laughs> hemejwe impanuro TV n'urugendo rurahini n'impemburo eh. <laughs> eh, ejo mwese nta kibazo uzakibaza azakibaye kubera yuko numvise hari abatamwemera eh. hari umupasitori umwe yarambwiye ngo tuzahura ngo ari uko twaciye mu gikari ngo harimo umushumba uduhuje eh, mutesi ariko eh, reka tujye tuvuga ibintu warabyumvise eh, direct direct ubundi muri iki kiganiro tugiye guca impaka tugiye guca impaka tunavuga n'ibintu hmm? tudaca ku ruhande hmm. ubundi uherukanye na mutesi ntabwo duherukanye kuva atangaza ko yuriye indege azongera kugaruka nyuma y'imyaka itanu ntabwo turahura n'ubu niba yaraje niba ataranaje ntabwo mbizi urumva aho isewuza rya jambo yavuze ngo ntimuzankumbure nanjye sinzabakumbura eh, ntabwo wageze ukumbura mutesi kandi muba musaza ahubwo niyo wamu banza wihane muri iki kiganiro ahubwo ni oya pati na yesu abazimu bashye eh. <laughs> ahubwo n'igihe yakabaye ahubwo n'igihe atakumbuye kuko ngewe nafashe kamera nyuma y'uko atangaje ko atazagaruka mu rwanda zaza nyuma y'imyaka itanu mhm. nyuma y'uko nkoze ikiganiro kwa cita nkatangaza ko mutesi ari i masaka bitewe n'inshuti ye iri kampara yari yaherekeje ku kibuga iravuga iti kariya kavidewo ni akange biriya bintu yarasunitse n'ibyanjye kereka niba yarafashe indege nyuma y'uko mvuye i kigali nje kampara n'akavidewo narakamwohereza na mbere y'uko kugira ngo twemere gukora ikiganiro na kamana yaravuze ngo banza unyohereze ya majwi wa muntu w’ikamara yaguhaye mm. ndayamwohereza abura kutwemerera bivuze ngo ntabwo mutetsi ageze ava mu rwanda yewe ntabwo mbizi sinayimuherekeje sinajyanye nawe yaragiye ataragiye ntabwo mbizi ushingiye ku makuru wakiriye none se niba naragiye i masaka nkakora ikiganiro iwe kugira ngo eh, kuko nanamaze kubona ikiganiro ah, gitangaza hari ibiganiro nayo imaze kubona bivuga ko yabuze ubwishyu bwo kwishyura inzu y'i masaka yahimutse ndangije ndavuga ntari kuko biri kose kuki ntamenya amakuru umuntu nita mushiki wanjye kubera iki muri Kristo yesu kandi dusengana twagendanye ingendo zitandukanye ndavuga ntibyo byose rero niba umuntu mwakurirana indege mukarenga East Africa mukajya ku mugabane wa Afrika hagati y'uburengerazuba Afrika y'uburengerazuba tukaba mwaranakoranye eh, tukaba twarakoranye twakoranye mu bigo eh, naramuyoboye mbere twakoranye muri banke muri kopeke yitwaga igisubizo mhm. kabiri naramukoresheje abasekreteri wanjye so rero uyu munsi wa none gatatu niwe mwambasaderi usabira abantu umuceri kwa mutesi gatatu aha ahubwo wowe kutarabona ariko wowe nta <laughs> impemburo ariko se ikibazo gifite ni iki ubu rero <laughs> ubu rero icyo maze kubona eh. birasaba ko abantu mutesi mm, abamusebeje bose abaha umuceri hmm. aho hari abantu hari umuntu wahoze amaze atari ko muri mutesi ategura abantu bamusebya kugira ngo abahe umuceri yigarura imitima y'abantu ko hari umugwaneza hari urutonde rw'abantu wibuka yahaye umuceri hari urutonde rw'abantu wibuka yahaye umuceri amaze kuwuha jisite mhm. nadamu nabonye yawumuhaye hako jisita asaba imiceri <laughs> karosi hari yamuhaye karosi yabwemereye arangije jisita aravuga ngo amubuzere ararume karosi aravuga atari konsesha ubugirira neza bw'inkware bwayitaye mu mutego nguha nkukora kimisagara nguzanira ararume eh. kandi kimisagara niyo nzira bakaba bigamba hanyuma rero ngewe eh. ntabwo nzi niba mutesi yaravuye mu rwanda niba ataravuye mu rwanda mhm. hari ibintu bibiri cyangwa se bitatu icya mbere kuba yari yitangarije ko azagaruka nyuma y'imyaka itanu yaragiye yaba ataragaruka icya kabiri kuba mutesi yaratangaje ko atazigera dukumbura nk'abanyarwanda mm. kuko ijambo usohoye videwo isohotse ibisohokeye isi yose mm. sinzabakumbura buriya uvuze ikintu mu rurimi rwacyo iyo abivuga mu gifaransa yari kubabwiye abafaransa mm. batazakumbura uvuga ururimi rw'igifaransa iyo abivuga mu giswahili bari abaswahili iyo avuga mu cyongereza bari abongereza ariko noneho ku kibuga sinzabakumbura ngewe ejo bundi ndaherekeje umuramu wanjye agiye muri canada atuye canada yararimo arubakisha ariko nabonye uri gusezera uvuga ati ngo ndagiye ngewe ntaho nagiye rero rero nkubwiye <laughs> nabikoze mbishaka eh, nabikoze mbishaka ku kibuga cy'indege kugira ngo ndebe ko urabyumva mm, ndagafatiye urumva ngo ndagiye nabivuze ntireka mpime nanjye ndebe ibintu sasa eh, eh, eh, nagira ngo mpime ndebe nabonye na jisite nabonye umuvugizi wa jisite yaravuze ngo ngo korode se ngo ku kibuga ngo hari abantu baseka se bafotora aho nari nararenze aho mutesi yabikoreye nari naharenze ninjiyemo ndani sisiteme samu wakabonye ahangaha tuhita twibaza mm. niba uvuze ngo njye nzabakumbura kandi thank you so much kubera ko mm. mwambaniye neza mm. ariko bikaba bitari dutari ugiye izi puranka ziri gukemura abakozi <laughs> bararaye igasanzwe iryo joro <laughs> wagira ngewe nagira ngo mpime ndebe ko ibyo mutesi bamuvuzeho byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri mm-hmm. mbipimye rero nsanga birarya Eh, hmm. nasanze eh. ariko nasanze puranke yakinwa hariya eh, kubera yuko reka nkubwire ndamutse ndi ku ndege nkifotoreza ku ndege cyangwa se nkafata akavidewo nk'ayo magambo uvuze nkayavuga ku ndege ndibundurira gutya ndagiye nzabakumbura muri inshuti zanjye mwese imana ibamere umugisha nzabakumbura nzagaruka vuba icyo iyo si puranka mhm. uri ku ndege kandi ku ndege nta muntu babuza gufotora nta babuza no kuba yafata video koro ni telefone yawe kugira ngo wereke umuryango wawe yuko ugiye nta kibazo gihari ariko hariya ku kibuga ku kibuga hariya ku kibuga rwose gufotoza ushobora kugenda waba ugiye n'amaguru winjira amagana hepfo mu kajagari ku muryango w'abapolisi aho baba bari n'aho imbwa zisaka ukinjira umuzigo we bakawusa imbwa zikawusaka urabyumva neza eh, imbwa zibishinzwe ntabwo ari imbwa zose zibonetse ariko mm. ni izibifitiye ububasha eh, zibifitiye ibaga yawe igasakwa hanyuma ukanyura mu byuma ukagenda ukinjira mm-hmm. washaka ukongera ukanasohoka wabyumvise neza mm. rero bishatse kuvuga ikirere numvise uko ni ikiganiro na jisite vitari jisite ngo ya ngo hariya se ngo hari imbwa zisaka ngo hari ibiki imbwa se zibuza abantu kwifotoza <laughs> imbwa ntizibuza abantu kwifotoza urabyumva neza nonese samu niba puranka bigezaho abapasiteri bakora puranka rero noneho reka mbabwize ukuri ninde muntu ikimenyetso cyanyemeza ko mutesi yagiye mhm. ni uko twakwicarana akanyereka muri pasiporo ye akanyereka viza akanyereka n'itike y'indege y'uwo munsi no kugaruka kwe imyaka itatu naho kamana yakoze ngo agiye kumwakira mm. na vitari w'ime na nuze eh, eh, na sori sori sori mama nayo wari wiyoboka kamana biriya urabyumva yewe biriya simbyemeye sinagendanye nabo sinicaranye nawe ntabwo nagiye kumwakira uva impamvu uva impamvu umuntu umwe yabwiye yaravuze ngo pasita korode twamuzanye se ngo ya ubushatse kuvuga ko twari turi mu giterane kwa ku kamonyi uribwa ko ugiye kuhaguruka nakubwiye ngo ugiye kwakira mutesi ufite amakuru kari bugere mu rwanda uyu munsi uranibuka ko wanambwiye ngo bakamana barimo barakora ikiganiro ku kibuga cy'indege kandi mu minota cumi n'itanu ishize yari yandikiye mutesi ngagezi ya disabeba ya disabeba harimo isaha n'iminota ni ukuvuga ko biriya byapanzwe etiyopiya kigali harimo isaha n'iminota mutesi yapanze n'abanyamakuru hmm? bajya kumufata ku kibuga cy'indege uko byasa kose avuye i masaka cyangwa avuye yaba ari imbasaka hmm. yaba yari imbasaka yaba yari hehe yewe sinemeza ko yuriye indege sinayuriranye nawe sinanemeza ko yaramanutse ku kibuga sinamanukanye nawe mu ndege ubwo ntukiri musaza we rero birimo birumvikana ariko na bose wenda yaravuze ngo ndamutse mfite musaza wanjye nkuriya nasenga uwarinde uwarinde inde inde inde yongwa impamvu yabivuze ni impamvu ye na mutesi baziranyeho ushatse kuvuga ko ari icyo yamuhaye se ibyo sinshatse kubitangaza tubireke yongwa ajye ku ruhande ariko icyo nzi mutesi yaranasabye ngo duhuzwe na yongwa ejo bundi ndamubwira ntibishoboka namubwiye dushaka undi mushumba cyangwa yongwe nawe ari uwa kabiri muri bo ngoya ndamubwira nti bishop urugamba ngoya ngo ntaba muri youtube ndamubwira nti duhuzwe na dogiteri kanoni antoine rutayisire ngoya nguriya mubyeyi se turamuzana muri youtube mu magambo kubera none se ntitudahuzwa n'umubyeyi tuzahuzwa n'umubyeyi n'umushumba w'ingumba wabyumvise waba uri gutinya iki kuba urumva yavuze ko ari kumwe na yombi yambwiye ko yambwiye ngo nguriya mubyeyi mwihorere ngo tumwihorere ndavuga none se niba umbwiye ngo umubyeyi tumwihorere yongo yose uwo mubyeyi ni ingumba ndamubwira nti tuzarebe pasitoro ntambara satade ngo namwemera navuga nti eh ntiwavuze abo muri youtube nibutse ko satade nawe ataba muri youtube noneho niba ari uko twashatse se pasitafani ngo pasitafani wahe ni umudamu wa pasiteri gabi ikavuga ngo mutima fani ni kimwe guhura ni kimwe kuganira ni kimwe no ko umugabo yarakwise ikigoryi ni ikindi tugiye kuzatubatuza <laughs> mbo baza wumve urumva rero ndavuga nti none se bishop Brigitte ngo kandi yaravuze ko nturanye nabo kimirongo urumva rero numva harimo parapara gatatu eh, kane ndavuga nti niba ari uko bimeze rero reka dushake pasiteri revera nta mbabazi uramwemera ati ndamwemera birangira mhm. ikiganiro cyakorewe ku rugendo TV kidatambutse umuntu arambwira ati buriya rero ikiganiro cyavuze mutesi cyose kirabanza kikanyura kwa mutesi ahubwo muzabimbarize kamana nagikoranye na niwe niwe chief edivu <laughs> eh batumvise umuntu eh umuntu yarabibwe ariko kamana nkabazi ko ibyo bintu atabikora mhm. umuntu wabimbwiye ariko ni umunyamakuru mugenzi wanyu kandi nawe yari yahamagawe na mutesi aravuga ngo ikiganiro wakoranye na pasita claude kimvugaho wakihoreye aramubwira ngo pasita claude nahura n'ibibazo niba yakoze ikiganiro cye yamuhaye umwanya we nawe mpiyicyawe nawe ugira ibyo usubiza ibyo yavuze icyo kintu mwacyumvise hanyuma rero sasa mhm. ubwo ngo ngo hari abamuhaye ngo icyo ngo dupfa ngo hari abamuhaye utuwodiyo ngo navuze ko atagiye hanze ngo none se yagiye hanze yarasezeye abanyamakuru muzamumbarize niba yaragiye hanze akasezera muzamumbarize niba yarambwiye ati ngiye mu gihugu iki n'iki ngiye kwivuza muzamumbarize niba amaruka ku kibuga yarambwiye ati ndaje ngena namubwiye ntariko se nzi masaka mvuguruze abavuze ko hatakiri iwawe none niba nemeje ko ari iwawe nkavuga ko nabonye amafoto yawe nabonye intebe nabonye ibiki yakiri iwawe ubu koko neza neza neza unaze ntunambwira uti mukozi w'imana imana iguha umugisha wavuguruje ibyo bari ibyo abandi bari bambeshye biragaragara ko utakemewe oya uriya se ajye mbese yamike nemewe n'imana ariko uri inshuti y'umuryango rwose ni ukuri kw'imana irabyemera uvugana na kabiri reka noneho mbaze babwire mhm. ibi mbivuze mhm. mutesi agira icyo asubiza na jisite umugabo we rusagara yambwiye ngo bwira abo banyamakuru namwe mumvire ku mugore ndamubaza ntese rusaga wowe na mutesi mwashingiwe nande mwarishingiye cyangwa mesaje ndazifite wakira mesaje nkayisoma namubwiye ngo yakaba yari sheri wawe oya namutese arambwiye ngo nta sheri afite nkafite umugabo eh. noneho rusasa apotere yongwe reka reka reka eh. tugarura poso yongwe ndasaba poso yongwe mm. azaze naza umunyamakuru wese uzamuhostinga azamubaze niba mutese afite umugabo yubatse niba atubatse aho niho niho nisaba umubyeyi ya poso yongwe kubera icyo ubona icyo kibazo cyabazwa yongwe impamvu nyibaza eh. tuzi ko mutesi yadivoroshe n'umugabo wa mbere adivorosa n'uwa kabiri uwa gatatu rero ubu ntabwo tumuzi kandi yitwa pasitori bitizi muzagere mushakire umupasiteri mu miduha witwa ndahimana claude profete claude niwe mushumba wa uyu munsi mumumbarize niba yarashyingiye mutesi kuko umugabo we rusagara yambwiye ngo ariko abantu bamvugira umugore umugore wanjye bamushakaho iki ariko yambaye impeta y'umugabo hmm? hmm? eh, wayibonye mesaje eh? wayibonye <laughs> so noneho rero reka babwire ariko buretse mu isoko twaciye eh. amazimwe izo mesaje kuko tukabona nimba ari byo hari igihe muza hano muri social media mukimajina yewe reka tubyihorere mbabwiye ku marangi njye nari nabonye reka oya mbabara mbabara mbabara dusome nka mesaje reka dusome imwe noneho reka ko ari ahantu handitse byibuze umugore ikibazo mu minsi yashize ko ari ahantu handitse umugore bivugwa ko mutesi ari hanze nahamagaye rusagara umugabo we kuri watsapu koro ngihamagara rusagara kuri watsapu koro imidiyatiri watsapu ikiriho mutesi aransubiza ngo pasita korode ngo yesi ashimwe ngo rusagara ribize muhe voice note cyangwa umwandikire bisanzwe aho ni ryari muri cya yavuze ko yari muri cya yavuga ko yagiye bisobanuye ko eh, eh. mu rusagara ari mu Rwanda cyangwa umutesi yari mu so hagati niba rusagara atarari mu Rwanda rero ubwo yenda mutesi hari aho bahuriye na rusagara ibyo mvuze si isebanya ni ibintu byakorewe kuri telefone yanjye yaranyandikiye wahamagaye rusagara nahamagaye rusogoro iri muri du mutese yatandika claude yesi ashima rusagara ribize muhevoyisi inoti cyangwa mesaje ndumva rero kuba yakubwiye ko ari umugore we utaza kubitinda ibyo yewe reka noneho nkubwire hmm. yewe reka noneho mbabwire pasita claude porofete ndahimana mu miduha niwe mushumba ushumbye mutese uyu munsi muzagende mumubaze niba arashingiye ubwo bukwe Yerusaga na mwaje warishingiye mwarishingiye cyangwa agusubiza ngo eh kuko buriya ginanga gasuzugura mu buzima bwawe sinshobora gutuka umuntu sinamusebya bisanzwe ntabwo nasebya umuntu ariko umugabo yambwiye ngo ni umugore we ngo reka ni umugore wanjye rero umugabo nzi ni rugano niwe mugabo wa kabiri wa Mutesi umugabo wa gatatu sindamubona na hano reka azashaka uwa gatatu uwa gatatu sindamubona uzaza ntuzanyiyereka kama porofete wabihanuye ariko utaranyereka wese ntabwo namwemeza gusagara ko azakwereka sino yabazazanira inkwano oya banza wumve se umushumba iyo umushumba ariko uzi ko kuri imirurema yewe mutesi nagiye kanyarira nikorera amabuye ndavuga abarwanya mutesi ubu ngiye sube mwese ibinyamakuru tujye kanyarira njye kuvuga mbana ibyo nasengera ndabi byose bigaruka <laughs> <laughs> mutesi yatumye ujya guhirika abantu aremera ko tujya kanyara n'ibandi nzabashyira mu modoka tujye kanyarira amabuye wikoreye nkayabona akanwa banza wumve <laughs> apotre yongwe <laughs> yigeze kuvuga ijambo hmm. aravuga ati nubwo nubwo bishop rugagi akomeye kwa rubangura ariko uru ruhara ajya yibuka ko uru ruhara uru ruhara n'aka kanwa kamuvuzeho amagambo akomeye nka mwimika mwabyumvise neza hmm. rero buriya akanwa k'umushumba kararema simvumye mpesheje ariko mpeshe umugisha ibihebwe umugisha uzi umuntu ngo ni umugore wanjye yagize ngo bwira abo banyamakuru mumvire ku mugore ndamubaza se mwarasezera mwarishingiye cyangwa mwarasezeranye ntitwabimenye yagusubije ngo iki yasubije ngo ibyo ntibibareba ariko wazanye tukareba izo mesaje nimba turi kuzimajya ariko wamba izo mesaje icyo kibazo baza wumve wowe eh? reka dutegereze n'ingaruka rimite ya kabiri ni epizode epizode izo mesaje urazifite ntabwo se ntazifite hmm? sami ikibazo wawe oya ntabwo hmm? nabizi sinshaka kuki zitaba n'izo twahereye ku ifoto y'uwitwa steven mhm. umuntu umwe w'umushumba yanyohereje ifoto ya steven na mutesi bicaranye barya imikeke i bujumbura mhm. urumva aho byahereye mm. noneho uwo steven ni iki steven ni uwo mutesi yahaye pase y'umugore w'umurundikazi ubwo ni umushuti wa muri buka umudamu mhm. akavido kigeze gusirikira ngo uyu mudamu ngo ngo araryana ngo ntihazagire abamucumbikira ngo ibiki n'ibiki murakibuka uwo niwe Steven yarongoye rero yamurangiwe na mutesi ah. n'ubukwe bwabereye kabeza na nabutashemo aryana ate oya ni ibintu byagize none byagize kuri social media <laughs> naba nabamubeshyeraga baramubeshyeraga eh. arya bagabo cyangwa arya <laughs> <laughs> urumva baramubeshyeraga icyo gihe noneho byarasirikire kuri social media ngira biragize mm-hmm. so noneho mutasi niwe mushingira ni umuranga ni umuranga urabyumva mm-hmm. babyita pase yego eh, icyo bita eh, pase ururimi rw'icyongereza noneho ako kafoto nkoherereza rusagara urumva wari ugiye gusenya urugo wari kubaza banza wumve se kuko wabonye umugabo ari kumwe n'umugore w'umuntu uhita uboherereza ifoto ugira ngo bateranye uwo mwanya banza wumve naramubajije ntese uyu muntu muraturanye kuko abarizona uwo mm, Steven mhm. urabyumva ndamubaza ntese uyu muntu muraturanye kubera yuko ifoto iriho abantu batatu mutesi Steven n'umugore wa Steven urumva ko ntari nshege ubwo rero wabyumvise <laughs> wabyumvise Victor eh, niba eh, warohereje eh, noneho ndabaza ndabaza ntese uyu mugabo Steven uyu muntu muraturanye mhm. arambwira ati uyu nguyu ndamuzi uyu ni umudamu we w'inyuma dore rimutese ibintu nk'ibyo noneho ndabaza ntese amakuru y'iminsi ati ni meza noneho turabanuka ndamubaza ntese dore ni dore indi foto nta bantu bari bafotoye mutesi na steven ari babiri gusa ni kandi urabona ko ifoto iriho batatu aramubwira ati ubu rero ati umuntu ugira amagambo ati byari kuba ari parapara urabyumva aho byaturutse noneho ndamaze ntese arambaza ngo ariko abantu umugore wanjye ubundi bamushakaho iki urumva mhm. abantu umugore wanjye yavuze abantu cyangwa yavuze wowe umugore wanjye umushakaho iki yahereye ku bantu atari abantu bamwandikiraga baza wumve kandi rero wowe ubu hano mfite nawe mfite nawe ubwira ijwi ryawe ya rusagara ivuga vitari ivuga pasi w'impanuro eh. se wowe urazi inavuga ngo niba mufite umufuka ukomeye eh. muzakomeze mumuvugire umugore eh. amafaranga arayoboye <laughs> dukomeze urumva rero ah, niba dukora akazi nk'abashumba ntushobora kuba ubanye n'umuntu imyaka makumyabiri n'umwe bibiri kabiri kugeza uyu munsi eh. uwo muntu muba muziranye muri kwa kumenyana rero uyu muntu ntakwiye kuba niba naragiye masaka nemeza ngo musanze ari kwa mutesi koko hari abari bavuze ko atakiri kwa mutesi uwo muntu koko ntabwo mba ndi inshuti koko samusimba ndi inshuti hari abavuze ko atakiri kwa mutesi ngesubirayo mwembeza ko ari kwa mutesi nabibonye ko kwa mutesi uwo muntu yamanuka indege havuye umukozi w'imana ndagushimira niyo atagira icyamerega burya ijambo murakoze ni ikintu cyiza cyane icyo mbonamo eh, eh, niba waragiyeyo eh. mutesi akakwihakana ushobora kuba waragiye yaguhaye amafaranga kugira ngo umuteture muri social media reka nkubwize ukuri akabona nta bushuti bwawe mm. warakoreraga amafaranga mu ibanga rikomeye umva nkubwize ukuri yewe njyayo kugira ngo dukore ikiganiro kamana nguriya muzamubaze sekirite yabanje kutwangira ndamubwira ntariko navuganye na buje mhm. urabyumva mm. buje twamubwiye ko dukora ikiganiro tukibimubwira sekirite ajya ku ruhande n'agatelefone gato cyane bavugana na nyirabuje n'agatelefone gato sekirite yahamagaye nyirabuja n'agatelefone gato n'agatelefone gato kagura ibihumbi icumi eh, agatelefone gato sekirite niko yari afite niba yaramushyiramo amafaranga menshi